يلعب شويه ال barycentre كاس mais réellement آه، آه، حاجه مزيانه على الاخر وحاجه simple و و finalement حاجه قريبه ياسر للواقع تقول لي مسيو كيفاش باش ناخذوا مع بعضنا des exemples موجودين على ارض الواقع ونشوفوا ال barycentre اش آه، يكون منهم d'accord باهي نفرض عندي ميزان عندي ميزان لهنا عندي أه bon quantité معينه نتاع السلعه ولهنا عندي quantité معينه نتاع السلعه سلعه اخرى وقتاش نقول انه les deux quantités نتاع نتاع السلعه قد بعضهم ce كيكون متوازي voilà كيكون équilibré كيكون كيكون الميزان شبيه équilibré هكا ولا باهي برشا تقول لي توا ميسيو انا كيفاش باش نترجم الشيء هذايا لل maths كيما هكا ولا فينالمون المات le math, خرج من ال problème bon باش نحكي على ال barycentre. لهنا آه، خرج من ال problème tridimensionnel معناه لهنا les solides نتاعنا عندهم فوليوم آه، كامل هكا ولا عندهم آه، عندهم طول وعرض وارتفاع خرج من ال problème tridimensionnel الطول والعرض والارتفاع مشي لبروبليم بونكتويل معناه لهنا باش نوليو نتعاملوا كان مع تريانجل سيركل كاري ونحن ماشيين دي بوان ما هو السيركل سي لونسومبل دي بوان الكاري كيف كيف سي ان انسومبل دي بوان باش نحسبوا الباري سونتر نتاعو ناخذوا اكزامبل اخر انا نكون عندي باغ اكزومبل ثلاثه ديار عندي دار لهنا دار لهنا دار لهنا اي دار لهنا bon نزيدوها مثال شي دار اخرى لهنا عندي région كامله فيها خمسه خمسه ديار يجي ما نعرفش انا المسؤول على ال région هذه يقول لك انا نحب نبني نحب نبني مدرسه de préférence المدرسه وين لازم تكون موجوده l'école ولا je sais pas ال fac ولا المدرسه ولا ال collège ولا ال lycée وين de préférence لازم تكون موجوده في ال centre في ال centre plus plus précisément وين بالضبط لازمها تبعد نفس البعد على الديار الكل هكا ولا انا عندي في بلاصه par exemple نتاع نتاع فلاحه je sais pas بلاصه فيها فلاحه معناها فما دار لنا دار الاخرى في ال partie الثانيه الاخرى باش يكونوا متفرقين هكا donc انا كي نجي نحب نبني مدرسه هنا باش نضمن تكافؤ الفرص شنو نجي نعمل نبني نبني مدرسه تبعد نفس البعد تبعد نفس البعد على آه، الديار الديار الكل معناها نبني مدرسه لهنا تبعد نفس البعد على الديار الكل معناها كي كي نشوف ال distance هذه هي نفس ال distance هذه وناخذها نفسها ال distance هذه donc لهنا كيفاش باش نعمل كيفاش نعرف البوان هذه اللي تبعد نفس البعد على الخمسه ديار هذوما سي غراس الباريسونتر هو النجم نحسبوا الشيء هذا اش يعمل الباريسونتر الديار هذم خداهم بوان ا هذه بوان ا هذه بوان بوان بي وهذه سي دي و او واضح هاد لهنا ا بي سي دي او عوض الديار باش A, B, C, D et E. Euh, cinq points distincts. D'accord B وجي عمل الاخر جي عوض المدرسه اللي كنا نحكيو عليها باش بوان تري بيان بوان حتى هي بدلها بالجي اللي هو الباري سونتر نتاع الا والبي والسي والدي والاو e. باش هكا لازم يكون لهنا الفيكتور جي او هو قال آه، e. الفيكتور e. ما نحبش نقول جي او بون نفس البعد دونك وي جي ا جي بي جي سي جي دي والجي والجي دي داكوغ باهي برشا مي آه، هذا الكل نحن مانيش باش نتعرضوا له نحن مانيش باش نتعرضوا ل 5 و 6 بوان ماكس حدنا حدنا 3 بوان معناها اذا باش يجيب لك 4 بوان اعرف راك باش تستخدم les deux اللي تعرفوا على دو points و تخوا points باش تطلع les les كاتر points. باهي يزينا ما حكينا هيت نتعداو نتعداو نشوفوا بشويه بشويه شنو هو ال barycentre كيفاش نجمو نكسبريميوها كيفاش نجمو نشوفوها آه، théoriquement. باهي اول بارتي باش نشوفوها هو الباري سونتر دو دو بوان le barycentre de deux de deux points قبل الساعة من ما نكمل آه التصويرة واضحة وصلتكم الناس الكل؟ اي ايه تري بيان دونك أول حاجة باش نبداو بها هو آه الباري سونتر دو دو بوان عندي دو بوان نحب نعرف الباري سونتر نتاعهم باهي فما فورمول ولا كنحبوا نسميوها ايكواسيون ايكواسيون فينالمون قويه على الاخر اش تجي تقول لك ليكواسيون هذه تجي تقول لك الفا جي ا بلس بيتا جي بي égale un vecteur nul بكري ايش عملنا نحن وقت مشينا للمدرسة خذينا هذه جي وهذه شايف هنا يعني وي شو جي هي ال- الميليو يا أخي هي بون آه، مش مش ديما باش يجيك الميليو جي لهني الباري سونتر عطيه لنا هي الباري سونتر تري بيان وقتاش تولي الميليو وقت الالفا تكون ا والبيتا تكون تكون ا هكا ولا انا عندي ا بي لهنا الاي الميليو انا عندي آه، ا فوا اي ا بلس 1 فوا اي بي غاديش تعطيني هي زيرو تري بيان فيكتور نول بون ماهوش فيكتور فيكتور نول تري بيان مم. فيكتور نول لهنا وقت الالفا est égal à 1 والبيتا est égal à 1 نقولوا انه الاي لهنا هو الميليو دو ا بي تيما هكا ولا أب اي وي Très مسيو وهي نفسها الباغي سونتر ال barycentre نتاع les points A اما هي ماهيش ديما تجي في ال milieu كل مره وكيف هكاك تري بيان سولون لو بروبليم اللي باش نتحطوا باش نتحطوا فيه لهنا باش نقول لكم على condition لازم تكون موجوده تو من بعد بالخدمه نعرفوا علاش حطيناه ال condition هذه باش تكون على الالفا والبيتا الالفا والبيتا لازم يكونوا عندهم des valeurs معينين مش اي الفا وبيتا نجم ناخوهم seulement وقت تكون الالفا بلوس بيتا شبيها différent لهنا ال condition هذه ياسر مهم تنشوفوا من بعد ونشوفوا من بعد علاش من ال condition هذه راهي ياسر مهمه من من غيرها هي ال formule désolé. ال formule اللي كنا نشوفوا فيها مع بعضنا توا تنجم تكون عندها حتى قيمه ال formule هذه تولي ما عاد عندها حتى قيمه واضح لازم الالفا بلوس بيتا يكونوا ديفيرون دو زيرو باهي تقول لي مسيو باهي الالفا بلس بيتا ديفيرون دو زيرو ما عنديش شي مشاكل اخرى نجم نحكي عليهم بون لحد الان ما عنديش باهي الفورمول هذه نجمو نترجموها آه بجمله فراس كامله نجمو نترجموها الفورمول هذه بفراس الفراس شو تقول لك le que nous le point G MTI et le barycentre le centre des points pondérés A et B. Pondérés A et B. mais لهنا مانيش باش نقول كان الا و اي بي باش نقول الا الفا اي بي بيتا ال barycentre لهنا ما يهموش كان في الا البي هكا هو يهمو قداش يبعد عليهم c'est vrai انا يهمني الا البي ما يهمني كيف كيف قداش نبعد عليهم أه bon donc voilà ومن هنا من هنا تجينا دو زيكريتور مزيانين على الاخر لي دو زيكريتور هذوما آه، جايين بالايكواسيون اللي كنا نحكيو نحكيو عليها انا ماني قلت لكم لهنا جي est le barycentre des points pondérés A alpha et B bêta donc نجم tout simplement نكتب انه alpha GA plus bêta GB égale à un vecteur nul. كنت آه، قبيله نحكي وقلت انه الباري سونتر ما يهموش كان على les points يهمو قداش يبعد على les points. donc لهنا نلقى روحي obligé عليا اني نمشي نحسب ال AG نتاعي قداش ونمشي نحسب شكون اخر ال BG. bien نمشي نحسب ال BG. نحب نعرف الباري سونتر نتاعي قديش يبعد على الأ وقديش يبعد على البي انا لهنا باش نصب لكم ال formule directe ومن بعد باش نوريكم كيفاش كيفاش نطلعوها خليكم معايا et donc لهنا الا جي هي bêta sur alpha plus bêta AB اللي هي كيف كيف تقال الفا البي جي بون مش كيف كيف ديزولي البي جي ايجال الفا سور الفا بلس بيتا قصدي avec la même façon euh, désolé B BA قول لي مسيو انا يا اخي في دفوار باش ناخذ نحفظ في هذا الكل ولا ما نعرفش انا اسكو اسكو بليجي عليا نحفظها هذه ماي كيستيون تطرح هكا ولا إيه؟ أي. اخي بي جي اجي نغلط في ابي نبدلها اجي نبدلها كل شيء يمشي في الماء كل شيء يخرج يخرج غلط اي دونك اول استيوس باش نحكيو عليها كيفاش نطلعوا لي دو لي دو زيغاليتي هذوما الاولانيه هي وقت يكون عندي جي هو الباري سنتر euh, des points A alpha et B بيتا ونحب نلوج على على الاجي دونك لهنا اول حاجه نعملها ان نحب نلوج على شكون على شكون اجي على الاجي donc ال AG هي ويكونوا oui. معلومين الالفا والبيتا أه لحد الان ما يهمنيش نعرفهم ولا ما نعرفهمش المهم نكتب صحيح توا ب les exercices مره يقول لك يعطيهم لك directe مره mais la majorité des cas يعطيهم لك الالفا والبيتا معناها ماكش انت باش تقعد chaque fois تطلع فيهم داكور مي ليش تصير لي هذا اللي كتبته جديد خاطر انا قصت عليه الكونيكسيون يا اخي آه، ما ريتكش كيفاش فسرت لنا هذاك الفراز الفراز هذي من آه، من فيكتور اجي ايكال القاعده هذيك اه داكور باهي لهني يوقفيني وقتاش وقتاش آه، هذا الكل ما خلطتش عليه إيه. خليك معي في الباقي بركك حكينا على الفيكتور اجي قديه وال إيه. باهي تري بيان باهي انا عندي عندي جي لو باري سونتر دي بان بونديري ا الفا اي بي اي بي بيتا قلنا انه اهم حاجه لازمني نعرفها هو بعد ال- بعد الجي على الا وبعد الجي على البي على ال- تري بيان دونك باش لهنا باش نمشي نحسب الفيكتور ا جي والفيكتور بي جي قلت لكم اللي انا باش نصب الفورمول ديريكت ونوريكم كيفاش طلعنا دونك هي بالنسبة للأجي هي بيتا سور ألفا بلس بيتا أبي بالنسبة لل vecteur BG هي ألفا سور ألفا بلس بيتا أ ومن هنا بديت باش نحكي معكم باش نعطيكم كيفاش كيفاش طلعناها وكيفاش خرجت لنا ال forme هذيك donc اول اول méthode آه، طلعنا بها bon اللي باش نعطيه توا ماهيش méthode هي astuce كيفاش تطلعها وحدك ال formule من غير ما تقعد تحفظ فيها donc G le barycentre des points pondérés A alpha et B bêta وقت تحب تكتب الاجي نتاعك شي تجي تعمل عندك تلوج على الاجي دونك لهنا نحن نلوجوا على ال point اجي هي bêta AB donc اول حاجه لازمك تكتبها هي بيتا قداش ا بي AB لازمك تحترم ال flèche بالطبيعه ديما باش تكون سيغ الفا بلس بيتا كنت تلاحظوا لهنا ديما الفا بلس بيتا لا سوم دي دو كوفيسيون الفا بلس بيتا سور الفا بلس بيتا d'accord اهم اهم حاجه هي البيتا والابي والابي اسكو بيتا ولا الفا اسكو ابي ولا بي بي ا تري تري بيان اي دونك طلعنا توا الاجي دونك شكون تنجم تمل عليا الاجي مره اخرى بيتا سور الفا بلس بيتا ابي Très très bien. A B B كي نقول لكم بنفس ال... بنفس الفاسون طلعوا لي البي جي شي تجيو تعملوا لهنا انا نحب نطلع البي في جي الفا Très bien. الفا هي الفا الفا سور الفا بلس بيتا ابي ابي الفا سور آه، الفا بلس بيتا ابي طب ال flèche s'il vous plaît BA très bien BA من بكري ال flèche كيمشي لل B AB لهنا BA donc alpha BA ناخذ ال coefficient تاعها وال BA داكور بي باش نخلي لكم هذايا باش كي ترجعوا لهم من بعد تفهموه كيفاش عملناه بي توا ال méthode السيني ال méthode السيني théorique و fixe على الاخر معناها كي تحير في devoir آه، وتنسى ال méthode الاولى اللي هي impossible كان نتصورك تنساها ال méthode الثانيه تنجم تعاونك باهي وقت نقول لك انا G est le barycentre des points pondérés A alpha et B bêta. شكون شكون فيكم تنجم تعطيني الفورمول ولا ليكواسيون اللي تنجم تترجم لي الفراز هذه G est le barycentre des points pondérés A alpha et B bêta. يعني alpha GA plus bêta GB égale le vecteur nul Très très bien. Donc, N qui, qui, qui la phrase G est le barycentre des points pondérés A alpha et B bêta. N alpha GA, alpha fois le vecteur GA plus bêta fois le vecteur GB égale à le vecteur nul. Ça revient au même. معناها نقول لك على الفورمول والا نجي نقول لك الفراز كامله نفس الشيء. B نخرج باش نخرج توا من الفورمول. الفورمول شو تقول لك؟ alpha alpha GA plus bêta GB égale à vecteur nul. Très très bien, égal à vecteur nul. B euh, donc l'objectif MTA il est né. اني نطلع شكون؟ الألفا الأجي الأجي والبي جي والبي جي تري بيان نطلع الاجي والبي جي هذاك هو l'objectif آه، نتاعي آه، لانتون بي نمشي بشويه بشويه انا عندي الفا جي ا بلس بيتا جي بي ونحب نطلع اس جي ا كيفاش نستخدم ال formule هذه باش نطلعها شنو اذا تذكروا ال calcul vectoriel. اي باش نعمل بالغولاسيون دو شا وي نعملو باش نجي نعمل هنا انا حاجتي بال AG مساء احنا الساعة مدام الفا جي ا بلس بيتا جي بي فيكتور نيل يعني الفاجئة هي العكس لوبوزين تاع ال bêta GB bien معناها الفاجئة تحب تقولي اللي هي égal moins bêta GB هذا شو قصدت؟ هذا قصدك؟ موان بيتا جي بي Très bien. Donc, euh, alpha GA اي moins bêta G GB. B. أنا اي أنا مسيو نحب نحي توا السيني موان. نضرب من لي دو كوتي في السيني في السيني موان. دونك باش يجيني موان زالفا جي A égal bêta تا جي بي GB. باش نحي البيتا توا non. انا توا نحب نلوج على الفيكتور اجي نحب نظهر ال AG donc لهني الجي ا هي الجي ا هي الفا اجي مو الفا جي ا هي الفا جي اجي تري بيان هي الفا الفا ا جي اللي هي إيجال bêta. GB توا نحي الألفا ما زلت أنا الألفا توا مانيش باش نمثل أنا على خاطر نحب نكتب الأجي اون فونكسيون دو دو أ بي غادي المشكل تخكاليو لو بوان أ Très bien. Donc, l'hné, الالفا l'alpha AG, باش تكون ايجال للبيتا وباش ننتقليو الا ما بين الجي والبي باش نتحصل على جي ا بلس بلس ا بي أبي تري بيان اللي هي بيتا جي ا بلس بيتا أبي بيتا ا بي تري بيان دونك نجيب الا جي والجي ا بحذا بعض على شنو باش نتحصل باش نتحصل على الفا ا جي موان بلس آه، موا بيتا جي أ جي أ لا جي ا ايجال بيتا أبي بيتا ا بي دونك لهنا اش باش نعمل باش نعمل موديفيكاسيون موديفيكاسيون صغيره الموا هذه باش نردها بلس نقلب الفيكتور تولي أجي أ جي تري بيان تولي اجي تولينا لهنا بيتا اجي اي دونك لهنا شو عملنا ألفا بيتا أجي تولي دونك آه، باش نخرج الاجي اون فاكتور فاكتور أي آه، باش تولي ا بلس بيتا أ جي و اجي ايجال بيتا أبي بيتا أبي بيتا ا واش عملنا توش باش نعملوا اخر كومون فا بروسيدي باش نطلبوا الاجين الفا بلس آه، بيتا باش نقسمها مع آه، من هنا ومن هنا على على الفا بلس بيتا بي باش نجي نعمل هكا اجي ايجال بيتا سور الفا بيتا بلس بيتا ابي AB الكلام نتاعك normalement غلط حتى الشيء اللي تقول لي وقتاش هذا اللي عملناه غلط اي كاش كي تبدا الالفا بلس بيتا تكون différent de zéro. طيب بيان ولهنا خرجت ال condition اللي حكينا عليها من الاول آه، سارة انت ما, ما قلتلناش اللي هي différent de zéro. من الاول ما قلتش ما قلت لنا من الاول عليها voilà. هي هي ال condition grâce اللي قلتها من الاول donc لهنا نجمت نقصر نجمت نقسم directement كان ما قلتش عليها راني راني ما, ما, ما كملتش كتبتها أيه. راني وقفت لك لهنا وقلت لك لي ما نجمش نقسم لخاطر ما نعرفش عليها حتى شيء mais انا كملت معاك لخاطر déjà قلت انه الفا بلس بيتا ديفيرون لازم à chaque fois تثبتوا منها condition مهمه على الاخر باش تنجم تطلع le point G نتاعك d'accord تحبوا نطلعوا مع بعضنا ال BG؟ اي بي هي presque نفس الفصل donc باش نتعدي ونحاول نزرب فيها شويه ou bien تعاونوني فيها انتم بي اول حاجه عندي الفا جي ا بلس بيتا جي بي ايجالا فيكتور فيكتور نول وقتاش وقت الالفا بلس بيتا ديفيرون دو زيرو ديفيرون دو دو زيرو بي انا توا نحب نطلع شكون جي بي جي ولا جي جي بي أه وي نحب نطلع الجي بي وبيان البي جي البي جي نحب نطلع البي جي Comment on va procéder, l'aîné Alpha GA égale à moins bêta GB. Très bien, donc alpha GA égale à moins bêta GB. Il est alpha GA égale à moins bêta. J'ai... بيتا إيكالا بيتا نحشنا بالبي جي دونك نحب نخلي ال bêta BG donc donc ال bêta. جي بي إيكال موان ألفا جي أ دونك آه، بيتا جي بي موان ألفا جي أ إيكالا موان ألفا جي أ بي نزيد نمشي اكثر هي موان الفا باش ننتركالي البي ما بينات الجي ا بي دونك باش يجيني جي بي بلس جي أ تري بيان بلس بي ا اللي هي موان الفا جي بي موان الفا بلس موان ألفا بي أ تري بيان باهي هات ال GB من شراء من شيره واحد باش باش نتحس على ال bêta. bêta GB. bêta GB. بلس الفا جي بي الفا جي بي جي بي égal moins بي ا تري بيان خرج جي اون فاكتور تجيني بيتا بيتا بلس الفا فوا جي جي بي بي est égal à moins alpha بي أ بي ا لحد لهنا جاونا بي شي نزيدو نعملو تولي باش نعملو جي بي قديه بالضبط تري بيان دونك باش نقسم على البيتا بلس الفا علاش لخاطرني عندي ديجا الالفا بلس بيتا ديفيرون دو ديفيرون دو زيرو دونك لهنا نجم نقسم على البيتا بلس بلس الفا دونك علاش باش نحصل على باش نحصل على الجي بي ايكال moins alpha sur euh, bêta plus alpha euh, BA. تري بيان دونك آه، كي نحب نزيد توا نتعسف عليكم شويه ونقول لكم البي جي شنو يمشي هي euh, sur alpha, bêta, BA. Très eh bien. Alpha, juste السيني مو هو اللي باش يتنحى هكا ولا ايه؟ وي B BA وهكا طلعنا الاجي والبي جي افيك دو ميثود ديفيرونت معناها انت ما حبيتش نخلي لكم حتى فرصه انكم تنساو تنساوها تعرف تطلع داكور داكور دونك دونك لهنا كان نحبوا نلخصوا خدمتنا توفى لهنا عندي جي باغي سونتر دي بوان بونديري ا الفا اي بي بيتا دونك عندي الفورمول تعطيني الفا فوا لو فيكتور جي ا بلس بي لو فيكتور جي بي ايغال فيكتور نول وقتاش وقت الا بلس بيتا الالفا بلس différent. ديفيرون دو زيرو ومن هذوم كنطلع الاي جي نتاعي والبي جي نتاعي دونك لحد اللحظه خدمنا كان الكلمتين هذو داكا باهي برشا توا باش نمشيو ل quelques propriétés باش يسيروا على ال formule هذي نشوفوا est-ce que يبدلوها ولا ما يبدلوهاش باهي quelques propriétés. ب ولا خليها رمارك وكا خليها رمارك رمارك تبع الكول وكا Voilà. بي اول حاجه شنو هي ال remarque نفرض عندي ألفا جي A plus bêta GB égale vecteur nul, bien sûr, وقت الألفا plus bêta, Différent de zéro. très bien, différent de zéro. آه، شكون فيكم تنجم تترجم لي آه، الفورمول هذه بالفراز اللي تعلمناها قبيل أ جي إيجال هذيك كمان فراز فراز نحب نحبكم تترجموا لي اللي كتبناه تو معناها الجي شبيها هي Le barycentre. G هي الباغيسونتر barycentre de de deux points AB des points pondérés شكون AB A I B A A, alpha B. ou bêta bêta des points pondérés A Le dés- alpha ou- ou B A alpha. bêta B بيتا بيتا ب باش نعمل بتيت موديفيكاسيون لهنا باش نشوف شنو هي باش يصير باش ناخذ الفورمول نتاعي الفا جي ا بلس بيتا جي بي ايغال فيكتور نول وباش نضربهم الكل في ريال باش نضربهم في ريال كا حسب رايكم شنو باش يصير لهنا واللي ك الفا جي ا بلس ك الف- ك بيتا جي بي يقال فيكتور نو كي ك Très bien. Donc, لهنا نحب نحط كونديسيون على الكا اللي لازمها تكون appartient avec K réel non nul. ما حشتيش بها تصفر لي ار zéro. R. والا ار ار بريفي دو زيرو ما نحبش ما نحبش ال k تدخل لي في الاسفل ما نحبش تصفر لي ال formule. انا انا ما جبتهاش باش تصفر لي ال formule. كي جبت تحبها تصفر لي الفورمول ناخذ الفا والبيتا نتاعي égale zéro انا مرتاح ما عنديش علاش نضرب في k k zéro. d'accord بي قلت لي قداش باش نتحسب على الفا كا هكا ولا اي جي ا بلوس بيتا جي بي بيتا كا جي بي égal فيكتور تري بيان على شنو تحصلت لهنا باش ناخو هذا باش نسميه ان دونك باش نتحصل على ان فوا سكالير جي ا بلس هذا باش نسميه ار بيتيت ار سكالير جي جي بي ايغال فيكتور نول بي شكون فيكم تنجم تترجم لي الفورمول هذه تنقولوا آه، G barycentre euh, des points des points pondérés ها ا ان و بي ار كيكا Monsieur N I R نمشي واحده واحده ا ا ان ا ان très bien et و بي ار très bien voilà دونك لهنا الملتيبليكاسيون مش باش تبدل لي حاجه كبيره كون شي في لي كويفيسيون الا والبي باش يقعدوا نفسهم جوست الديستونس اللي ما بيناتهم هي اللي باش تفرق ناخذ باغ اكزومبل هك انا عندي عطار لهنا وعندي زوز ديار واحده لهنا وواحده لهنا هذه ا وهذه بي و- والعطار هذا هو الباغي الباغي سون نفرضوا نفرضوا هكا آه بون لهنا سي با لوجيك انه يكون في في الزون هذه دونك آه، نحطوه هكا هذه الا هذه ال B وهذا هو ال bary ال barycentre de A B donc انا اش نجي نعمل نجي نقرب الدار بتاعي نمشي نكري دار اخرى لهنا نكري دار اخرى اقرب شوي تولي لي هذه ال B وهذه ال A باش نجي نعمل اني ونجي نفسخ عليا الدار القديمه الدار القديمه ما عادش رجعت ولات عندي ال B وال A est-ce que G مازال ال barycentre نتاع الا والبي إيه. اذا كنا قرب بنفس بنفس نفس ال distance. بنفس ال distance K. نفس الباغي سونتر بيان G باش تقعد ال barycentre mais شنو اللي تبدل ملي كانت ال AG par exemple alpha قداش ولات كا ان ان بون الفا الفا كا وملي كانت آه، بيتا قداش ولات بيتيت ار فوالا B Très bien. Donc, euh, le- j'ai قاعدة الباريسونتر mais اللي تبدل هما les كوي les coefficients. B. Euh, نزيدو نمشيو ابعد شويه من هكا دونك اون فوا كونكلور من الرمارك هذه شنو شنو هي استنتجتوا انتم من الرمارك هذه نفس on multiplie par euh, le même réel ما يتبدلش الباريسونتر Très bien. Donc, l'aîné, le barycentre ne change pas. Donc, l'aîné, euh, le barycentre, le barycentre ne change pas. Ne change pas. euh, si on multiplie, si on multiplie euh, les, coefficients, euh, par, par un même réel non nul. Par un même même réel شبيه non nul différent de zéro Très bien. Non nul. كيف ما خدينا لهنا الكا appartient à R arrière, arrière étoile. B. ناخذ remarque أخرى. Bon, الرمارك الثانية حكينا فيها بك. Grâce à Amal, il a, il a proposé cette remarque من الأول dès le départ. Et donc euh, هذا ما يمنعش اني باش نزيد نحكي عليها توا باهي برشا دونك euh, désolé لحظة فوالا به الغمارك الثانية قلنا إذا يكون عندي alpha égale bêta به عندي alpha égale يعني بيتا. يعني G هي المليو الباريسنت بيدو ال milieu voilà عندي ألفا إيجال بيتا اش معناها معناها هنا عندي ال formule كيفاش باش تولي ألفا جي أ تولي الفابي هنا البيتا قلنا باش تولي آه، الفا دونك نجم نكتب هكا بلوس الفا G GB. خارج الفا اون فاكتور يعني اما نحط بين قوسين فوالا دونك الفا جي ا بلوس GB. GB. vecteur. vecteur انت يعني هنا يعني الالفات نجم تكون آه، zéro والا جي ا بلس جي بي تكون آه، zéro Bon, آه، je vais prendre الالفا différent de 0 carrément. انا من الاول من الاول خديت bon ما ما كتبتيش ده اللي من الاول اي ما كتبتيش لازم هيك العاده الالفا ديفيرون دو زيرو الالفا والالفا والبيتا إذا نقول الألفا بلس بيتا différent de 0 y compris راني كاني قلت الألفا différent de 0 et بيتا différent de 0 مش هكا ولا إيه؟ أي هما قد قد اي بون مش حتى قد قد ينجم يكونوا ما مش قد قد بون بون فوالا فوالا خاطر هما ديجا قد قد مي مي بورتون وقت نقول لك آه، الفا بلس بيتا ديفيرون دو زيرو اي كومبري كاني قلت لك euh, alpha différent de 0 et bêta différent, de 0. D'accord mm. donc, euh, donc voilà. Euh... Très bien. Donc, l'hné, je vais lesquels GA. Donc, euh, GA plus GB. Égal à vecteur nul. Égal à vecteur nul. بي وقت تكون عندي هنا جي A plus جي B يقال فيكتور نول يعني راي جي A يقال موان جي B هذي باش تذكرنا في الكالكول فيكتوريال جي A يقال موان جي B A يقال موان جي B يعني جي يعني- المليو تخي بيان وقت يكون عندي لهنا ا بي اه نتاع المليو والجي ا ايجال موان جي بي معناها جي باش تكون في الميليو والجي ا ايجال موان جي بي باش يكونوا في السونس زي opposé très bien donc لهنا باش باش تقول لي لهنا جي لو باري سونتر du Euh, voilà نمشي واحده واحده جي شبيه باري des Des points points. pondérés pondéré A قداش alpha قداش الالفا والبيتا قداش موان Euh, زان monsieur oui اه très bien c'est 1 لهنا الالفا 1 لهنا ال- ال- البيتا 1 كيفاش فما كيستيون Oui يعني خدنا من الاول عندنا الالفا ايجالا بيتا هذيك اش حطينا ا آه،, آه في الزوز Oui وما حطينيش juste لخاطر نعرفوا انه الالفا ايجالا بيتا نعرفوا انه لهنا آه désolé. نحن ال formule نتاعنا شو تقولنا تقولنا الفا جي ا بلس بيتا جي بي ايجال فيكتور فيكتور دونك نقول الجي هو الباري سونتر دي بوان بونديري ا الفا اي بي بيتا لهنا الالفا نتاعي قداش شا كيف عرفنا راي آه هي ساعة الألفا انا خرجت من من الفورمول هذه الفورمول هذه اش تعطيني تعطيني 1 فوا جي ا بلس 1 فوا آه جي بي و- دونك لي كوفيسيون المضروبين في الجي ا والجي بي قداش آه Eh bien, A. Voilà, c'est 1. Donc, لهنا الالفا تي vaut 1 والبيتا vaut vaut 1. دونك بون باش نتعمق اكثر في اللي كنت نحكي فيه توا دونك وقت نقولوا جي هو الباري سونتر دي بوان بونديري A1 et B1 لهنا ديريكتومون اول ما نشوف انه الالفا ايجال للبيتا ديريكتومون نعرف انه جي هو الميليو de segment A, B. تولي لنا par réflexe. تشوف G barycentre des points pondérés A1, B1, A2, B2, A5, A5, A-1, A, B-1. Directement. Directement, تعرف المليو ايه هو الميليو de de AB. Clair? وي Très bien. آه باهي توا كي نجيو نحبوا نلخصوا اللي عملناه يتلخص كيف كيف في آه، في زوز حاجات الشيء هذا اللي كنا نفسروا فيه بكري ولي غمارك اللي حكينا فيهم غمارك قلنا وقت نضربوا آه، مشيرتين في غيال نون نول الباغي سونتر ما يقعد نفسه ما يتبدلش الغمارك الثانية قلنا إذا ال alpha plus bêta قد قد إذا بيتا دونك جي مي جي هو الباغي سونتر دي بوان بونديري A1 B1 ويكون المليو très bien وهو نفسه الميليو دو سيغمون دو سيغمون AB باش نمشي الجينيراليتي صغيرة جينيراليتي صغيرة دو بري ماذا بينا نشوفوها شو تقول لك نقول لك آه، سي ناخذ بوان اسمها نسميها C, par exemple, C appartient euh, le segment euh, AB. هنا شنو هي نجم نستنتج alors alors لهنا il existe il existe K appartient euh, à R tel que CA égale K fois K fois TB. Très bien. دونك euh, نهز الكا سي بي باش نلبس سي ا على شنو نتحصل موان كا سي بي قالا فيكتور نول Très بيان قالا فيكتور نول دونك الكتيبه هذه شنو تنجم توحي لي؟ خمموا فيها شوي. يعني سي الباغي سونتر نتاع الابي Très bien, donc c'est l'année. Donc c'est et le barycentre. le et centre euh, des points pondérés. Des points pondérés, Pradesh. A, Pradesh. Pradesh, l'alpha, les bijna c'est A. B. B. B. بيتا فورمول قلنا الفا جي ا بلس بيتا جي بي يقال فيكتور نول دونك لهنا الكا قداش؟ الكا يقال بيتا البيتا قداش؟ هي الكا بيتا مونتا مونتا كا موان كا بيان موان كا علاش موان كا؟ على خاطر عند الفورمول تاع عندي بلوس ولهنا عندي موان Très bien. Donc, نجمو نكتبوها euh, moins que plus plus moins k. Donc, لهنا البيتا قديش؟ moins k. موان كا Très bien. Donc, لهنا euh, ج- C هو le barycentre des points pondérés A1 et B moins k. باهي وقتاش هذا الكل من بكري نحكي وفما كونديسيون غافله عليها وقتاش هذا الكل صحيح اللي نحكي فيه انا توا يعني قلت السي اي لو سونتر دي بوان بونديري ا أن اي بي موان كا est-ce que عندي الحق نقول الكلام هذا وقتاش يكون عندي الحق نقول انه سي إيه لو سونتر دي بوان بونديري ا 1 اي بي موان كا تبدا عندي الفورمولا هذيك اللي كانت هي ما الفورمولا هذيك هي بيدها ما نجمو نكتبوها كل شيء sous une condition précise فما condition معينه لازمها تكون موجوده باش باش ال formule هذه تكون الفا والبيتا تكون ديفيرون دو زيرو يعني ال moins K تكون différent de zéro هكا لحظه نمشي واحده واحده الالفا قلت لي الالفا بلس بيتا تكون différent de zéro ديفيرون دو زيرو الالفا قداش آه، ان والبيتا آه، موان كا موان كا ديفيرون دو يعني- زيرو يعني لازم آه، ان تكون الكا ديفيرون دو ان Eh bien لازم الكا ديفيرون دو دو 1 دهي باش نعاود نكتب هذا الكل euh, avec une façon un peu plus claire. Donc, euh, avec le 1 moins k, les émicônes différents de différents de 1 avec le 1 moins k les émicônes différents de 0 donc le k les émicônes différents de, de 1 je connais شكون يفسر لي علاش k لازم تكون différents de 1 علاش باش ما تكونش الالفا بلس بيتا إيجال زيرو تري بيان لحظه لحظه آه. الالفا ما لازمهاش تكون ال K ما لازمهاش تكون ا آه. بس مش يلزم moins K ما تكونش ا وي دونك لهنا الكا لازم تكون موان كا ما تكونش ا لو موان الموان كا ما لازمهاش تكون آه، موان زان ايوا الا الكا ما لازمهاش ما لازمهاش تكون آه باش نحط اه والموان تاع نتاع العمليه ونحط الان الاخرى اللي تعوض الكا اي بيان دونك بون نحب نفسرها اوترومون يعني لهنا كار الA et B, car l'A est distinct de B. Car l'A est distinct de B. Tout court. إذا أنا عندي ال C لهنا وهذه الأ والسي في باهي نمشي واحده واحده نقول لكم علاش كتبت الشيء هذاك نتصور مازال ماهوش كلير هكا ولا إيه؟ اي مسيو علاش قلت لك ال A distinct de B B كي نقول لك انا ال K ناخذ الكا ايجال ا ما هو هذيك اللي حابين نبعدوا عليها مش معناها معناها عندي معناها عندي سي ا والكا ايجال اش معناها عندي موان سي بي ايجال فيكتور نول اش معناها معناها ال CA قداش ايجال سي بي ايجال سي بي ايجال سي بي معناها وقت ناخذ انا ال C لهنا وناخذ ال A لهنا وقت تولي الا وال وال B مش يوليو متطابقين يوليو voilà يوليو confondus فوق بعضهم mais انا لهنا ما آه، الباغي سونتر هنا وكان سونس في الحاله هذه est-ce que لهنا يتسمى آه، barycentre اذا نخدموا في الحاله هذه ماهوش باغي سونتر ماهوش barycentre انت كي تاخذي par exemple ما نعرفش انا ناخذ ميزان ناخذ ميزان يلزم ديما النقاط بعاد على بعضهم condition لازم النقاط ما يكونوش confondus bien كاني لهنا خذيت ميزان الكفه نتاعو موجوده على ال على ال axe نتاع l'équilibrage معناها هكا معناها اي حاجه نحطها لهنا الميزان باش يتيح هكا ولا eh oui تصور autrement انا اش عندي لهنا عندي ال A وال B قد قد معناها عندي ال A وال B لهنا وعامل هكا الميزان جاي لهنا وفما الاكس اي حاجه نحطها لهنا باش يتيح ما فماش ما فماش كليبراج ال concept كامل نتاع ال barycentre من هنا ما عادش باش يكون عنده حتى معنى فما لهنا ديزيكيليبراج آه، توتال اي حاجه تحطها لهنا باش تتيح هذا كان ما تحش من الاول داكوغ دونك هذاك علاش الكونديسيون آه، تعطيني يعني أنا بخلاف الكونديسيون اللي هي ألفا بلس بيتا ديفيرون دي زيرو الكو- آه، هذه زدا واحدة أخرى لازم الا والبي ما يكونوش كونفوندو مم. ما زلت نحكي دون دو بوان دون تخوا بوان كي يكونوا كونفوندو به نعطيكم اكزامبل صغير قبل ما نبداو تخوا بوان باغ اكزومبل عندي ا والبي والسي عندي ا البي والسي كونفوندو مع البي لهنا كي تكون لي البي والسي هكا هاو كونفوندو شنو هي تولي لي تولي لي بروبليم نتاع دو بوان عندي 3 بوان A B C عندي زوز منهم كونفوندو معناها نرجع للبروبليم نتاع دو بوان داكوغ هذاك علاش البروبليم نتاع البروبليم هذه نشوفوها كان في البروبليم دو دو بوان على خاطر ال سوفي زوز كونفوندو الباري سونتر ما عادش عنده حتى حتى معنا فوالا داكوغ بي فوالا هذه هي الغمارك الأخرانية قبل ما نتعداو للكونستركسيون. ça va لحد اللحظة وين حاجة مش واضحة نعاود نفسرها. ال point هذه مسيو هذه ما ماهيش كلير به نلخص اللي عملته آه ناخو ناخو سيغمون ا بي ناخو سيغمون ديزولي سيغمون ا بي ونحب نحط نحط في وسطه point point C نحب بار اكزومبل نحطها لهنا نحب نحط لهنا tel ا ايجال كا سي بي شو معناها؟ معناها آه ال C هذه تبعد ب A على ال A وتبعد K على ال B d'accord خذينا اونيتي ان بالنسبه للاسي والكا بالنسبه لل CB باغ اكزومبل تنجم تكون السي ا ايكال دو تيير باغ اكزومبل سي بي والا سي ا نجمو ناخذوها ان ويتيام سي بي معناها السي ا ايكال كا سي بي بالفاسون هذي جيت قلت لكم وقت تكون عندي سي ابارتيان للابي عندي كا عندي كا نجم نكتبها بال façon هذي وقت تكون عندي سي ابارتيان للسيجمون ابي نجم نكتب السي ا كا فوا سي بي لحد الان واضح ولا اي très bien ومادامني نجم نكتب الشيء هذا نجم نكتب ال formule هذه اش عملت انا جست هزيت الكا سي بي من الشيره الاخرى باهي وقت هزيتها من الشيره الاخرى من نجم نتعدى ونقول انه سي اي لو باغي سونتر دي بوان بونديري ا 1 اي بي موان كا كان كي نثبت انه ال 1 والموان ال 1 موان كا ديفيرون دو زيرو ال سوفي ال 1 موان كا ديفيرون دو زيرو اه لهنا سي اي لو باغي سونتر دي بوان بونديري ا 1 بي موان كا كلير وي Bon, euh, un peu plus simple quand même. Hein. Juste, juste يحب ي- يحب يفيقك انه ما تنجم تتعدى للباري سونتر كان كي تفيريفي الكونديسيون. داكور؟ داكور faut vérifier قبل ما نتعداو سي فري لقينا الفورمول فرحنا مي ما لازمنيش نغلط وي الفورمول خرجت لنا سي ا موان كا سي بي ايكال فيكتور نول اما فرحنا مي ما لازمناش نغلط نثبتوا الساعه ا موان كا ديفيرون دو زيرو نتعدى ماهيش ديفيرون دو زيرو اه لهنا نقف عندي سي ا موان كا سي بي ايكال فيكتور نول مي ما نجمش نقول انه الباري سونتر ما نجمش نقول انه سي باري سونتر وقتاش يكون باري سونتر وقت تكون الان يكون ديفيرون دو زيرو Très bien. Voilà. هذيك هي. دونك اللعبة الكل ملعوبة على ال على ال على الفورمول على الكونديسيون وكيفاش تشوف كيفاش tu vas construire الباري سونتر نتاعك معناها il suffit تفهم ولا تت- معناها tu, tu, tu gères bien ال- ال- الفورمول وتعرف كيفاش تصور الباري سونتر نتاعك الدرس الباغي سونتر يولي سورس دو نوت سورس دو نوت معناها ما- ما فيهوش كلام الشيء هذا داكوغ داكور اصعب اصعب حاجتين تنجم تشوفهم في الباري سنتر كيفاش كيفاش تكسبريمي الابي آه، تكسبريمي الاجي وال وال B اللي بكري نحكي فيهم الا الاجي والبي جي هذه اكثر حاجه تنجم تشوفها كيفاش تمني voilà كيفاش ت manipuler ال formule نتاع آه، الفا جي ا بلس بيتا جي بي ايكال فيكتور نول كيفاش اشاك فوا لازمك تفيريفي الكونديسيون وي وكيفاش تترجم كلامك من الفورمول للإكريتور تقول الباغي سونتر دي بوان بونديري تيل و تيل واضح بي وي. نتعداو للبارتي الاخرانيه كونسيرنون لو بروبليم دو باغي سونتر بور دو بوان احنا مازلنا نخدمو كان في دو بوان لهنا خلينا نحكيو شويه على الكونستركسيون توا construction كيفاش نصور ال barycentre نتاعي باهي فهمت قلت لي مسيو لا اله الا محمد رسول الله قلت لي مسيو باهي هذه هي ال formule وهذه ال condition وهذه الاج وهذه ال BG اي كيفاش نصور توا انا باش نقترح عليكم deux méthodes deux méthodes euh, واحده منهم باش تكون utile واحده مش باش تكون برشا اوتيل كلشي فيه des conditions معين ب نبداو بالميثود الاولى ال méthode الاولى ماهيش utile برشا انا personnellement قليل وين نستخدمها كلشي وقت تكون l'égalité simple ب نفرضوا عندي AG قديش ال AG هي بيتا sur ألفا بلس بيتا alpha plus bêta أبي très bien AB B et donc euh, où est le BG ألفا sur euh, sur ألفا plus بيتا BA très bien BA باش ناخذوا exemple مع بعض petit exemple ناخذوا l'exemple نتاع آه، AG égale 2 tiers هذه باهي لهنا البيتا قديش كيفي ب انا عندي الاجي بكري شفناها انها هي bêta sur alpha plus bêta AB يعني ال bêta ال bêta deux. تري بيان معناها البيتا فو 2 والالفا بلس بيتا قداش آه، دو بلس دو بلس 1 2 يعني- بلس يعني الألفا 1 الالفا بلس بيتا فو 3 دونك البيتا فو 2 والالفا فو 1 و ا تري بيان باهي هات نصوروا ال AB بتاعي باهي عندي l'exemple هذا ناخذوا ال AB désolé خلينا نصور voilà ناخذ ال AB بتاعي ناخذ هذه البوان ا ا وناخذ هذه لو بوان لو بوان بي ونقسم البي نتاعي لثلاثة بي ناخذ باغ اكزومبل هكا دونك الاجي يبعث ولهنا الجي هو الباري سونتر هكا ولا الجي الباري سونتر دي بوان بونديري A 1 et eh B, Hadesh, 2 ديما هكا ولا ايه؟ وي مسيو وي معناها معناها الباغي سونتر اللي هنا يبعد 1 على الأ ويبعد قداش 2 سور 3 ويبعد 2 على البي يبعد 1 على الجي ويبعد 2 على البي دختو ليها دونك لهني جوست نطلع على بال... بهذه نطلع على الفا نتاعي والبيتا ونشوفوا قديش يبعد على ال على الا وقديش يبعد على البي ونجي ونصوروا mais لهنا فما مشكله صغيره باش تطرح وقت تكون عندي باغ اكزومبل الاجي ايجالا 7 sur 8 ابي هنا في وسط ال devoir ايش باش تعمل؟ باش تقعد تقسم في الابي نتاعك لثمانيه هنا عندك البيتا فو ديزولي فو 7 هنا البيتا فو 7 والالفا لهنا فو فو 1 معناها باش تمشي ترسي لك آه، تقسم في ال في الابي نتاعك ل 80 B qui a-t-il que distance AB 3 cm ناخذ الاب قداش 3 سم في الدفوار يجيك في الدفوار يحط لك الاب 3 سم لهنا اسكو باش تقعد تقسم بال 2 و 2 3 اسكو باش تقعد تقسم طريقه اخرى ما نعملوا نتاع اللي قريناها في النظام اللي نخرجوا هكا خط ونقسموه على ثمانية طيب، طيب، هكا ولا تري بيان دونك لهنا نعملو سيجمون هكا نقسموه هو كيف ما نحبوا نحن مرتاحين على ثمانية من غير ما نقعد نكسر في راسي نقسمو لثمانية نربط اخر point بال B. désolé هو normalement يكون parallèle وكل شيء مزوي donc آه نربط ونعمل ال parallèle نتاعي وناخذ سبعة bon ناخذ ان بالنسبة لل A. يا خو ا بالنسبه للآلة خاطر عندي الالفا فو ا نصور ال G. لهنا عندي ا ولهنا عندي 7 d'accord. يخدموا الخدمه هذه ب façon آه محترمه donc donc ناخذ عندي آه ال ال AG باهي نصور في الاخر باهي يعني هكا به هذا هذه الأ آه، وهذا وهذا ال B نقسم الآخر على ثمانية نقسمه على ثمانية به لحظة بركة ولا خلي مسيو نخدمو ب deux sur trois. خاطر في سبقة تقسم على ثمانية برشا نخدمه بال deux sur trois سولي الأخبار كيف كيف juste نحب ننقص في ال thickness نتاع ال نتاع ال نتاع السيجمون باهي voilà لهنا انا باش باش نخدم باش نقسم على على ثمانية bon باش نقسم على ثمانية l'exemple هذا تعمل باش يتقسم على ثمانية دونك euh, باش نجي نعمل هنا ناخوهم قد قد ناخو euh, أه... ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ونربط آخر واحدة بال B bien باش تربط آخر واحدة بال B فوالا إيه. ومن بعد تجي تعمل انت حشت حشتك يبعد على الا قديش؟ الفا هكا ولا اي يعني ا آه. يعني ا آه. معناها باش يبعد ا آه على ال على G باش يبعد ا على ال A وباش يبعد قديش؟ إيه، سبعة على عربي معناها انت لهنا من غير ما تضيع وقتك تجي نرسم ال parallèle bien eh تصور ال parallèle تطلع لي وتطلع آه، لك بوان جي دونك لهنا G باش تكون لهنا لهنا هي لو بوان لو بوان جي داكور داكور ال méthode هذه بلو efficace voilà précis خاصه كي تقسم على برشا مش تقسم على دو تخوا وحتى bon حتى دو تخوا تطلع لك خير تطلع لك خير خاطر تخي تخي بريسي تعطيك البلاصه بالضبط وين لازم يكون الجي وي برشا على ال incertitude نتاع المسطرة اللي تستخدم فيها وساعات في devoir تبدا مربوث 2.3 ترى فيها 2.5 و 7.1 ترى فيها 8.9 دونك بالميثود هذه تبعد تبعد على الشبويت داكوغ باهي برشا آه، باهي شن شن نزيد نعمل دونك بالنسبه بالنسبه للبروبليم دو دو بوان كملنا اللي لازم نعرفه توا توا نورمالمون اون جير بيان الفورمول هذه الفا جي ا بلس بيتا جي بي ايكال فيكتور نول ايش وقت الالفا بلس بيتا ديفيرون دو زيرو نعرف نترجمها كيفاش جي اش بها Le barré centre. Le deux points. Le G, euh, le A ou le B. A ا alpha ou B Et? bêta. très bien وال AG نجم نكتبها آه، AG bêta sur Ouais. alpha plus bêta AB très bien B والبي جي euh, alpha sur alpha plus bêta BA. Très bien. فوالا هذايا اللي هنيش لازمكم تعرفوا كيفاش نصوروها بالميثود هذيك نعرفوا كيف كونكلوزيون يعني متاع ال- الباري سنتر دو بوان هذه بارتي كبيره من الباريسون لخصناها في في في كاتلين الباقي الكل لي زيكزيرسيس هما كي فون امبوزي لي بروبليم الباري سونتر عمره ما كان صعيب داكوغ لي زيكزيرسيس هما باش نلقاو فيهم نلقاو فيهم شويه ديفيكولتي داكوغ بي هذايا فيما يخص هذايا اللي خصنا فيه البارتي البارتي ا بي تو باش نتعاودو للبارتي 3 Euh, le partie 2, désolé, partie 2. الباري سنتر دو 3 بوان Paris-Centre, 2, 3, 2, 3 points. Est-ce que باش يفرق برشا على 2 points نو باش باش نزيدو باش بوان باش نجيدو شنو؟ بوان يعني نزيدو بوان واحد اخرى فوالا معناه اللي كنا نخدموا فيه الكل باش نفس نزيدو نزيدو بوان تري بيان دونك بالطبيعه مانيش باش نقول لكم ايفيدون ونقول لكم فواغ كور باش باش نخدموها مع بعض مانيش خايب برشا الحاسب به باغي سونتر دو دو 3 بوان بريسك نحن باش نعاودوا نفس الخدمه مي ما يسالش غادي نعمل وي بارتي 2 باغي سونتر barycentre de 3 points. باهي. توا باش نخمموا بالانالوجي وقت حكينا على الدو بوان قلنا الفا الفا جي ا بلس بيتا جي بي ايكال فيكتور كي- كي نزيد لهنا point point ثالثة باش نتحصل أمم. الفا جي ا بلس bêta. bêta. GB plus. كام ناخذ ناخذ gamma. par exemple ناخذ جاما شنو هو؟ شنو النقطة الأخرى شنو هو بالضبط؟ ناخذ سي باغ اكزومبل جي سي voilà GC. جي سي جي سي ايجال عنديش لازم. فيكتور نول تري بيان بي هذه حاجة وارتحنا منها بي والكونديسيون الأخرى عندنا الكونديسيون الفا بلس الفا بلس بيتا بلس جاما ديفيرون دو زيرو Très bien, avec alpha plus bêta plus gamma différent de 0. معناها لهنا il suffit تحفظ لي 4 lignes في الباري سنتر تلقى روحك حافظ دو بارتي مم. الباقي الكل تنجم تطلعه وبالطبيعه مع الخدمه تولي expert في الباري سونتر تولي نعيطوا لك العرف في, في ال classe d'accord B. donc donc voilà donc هذه ال formule اللي لازمكم تحطوها على جنب حتى كان ما حفظتوهاش آه، عندكم ال formule الاولانيه هذيك تنجموا تطلعوها بها ما فما حتى مشكل وال condition ديكزيستونس نتاع الفورمول هذه بي توا نحب واحده فيكم تترجم لي الفورمول هذه الكل من بكري كل ما ناخذ الفور- الفورمول نترجموها بالكتيب شكون يعني ترجم جي لي باغي سونتر دو بوان ا الفا و بي بيتا و سي جاما كيكا le centre des points pondérés on dirait ا الفا A alpha, B bêta, B bêta, c'est euh, C gamma. جاما Très bien. Voilà, tout simplement. B. توا ابار الفورمول شنو هي لازمنا نطلعوا الديست الديستانس ولا شنو تسمى l'expression نتاع لي فيكتور ا جي و بي جي و سي جي أي AG égale à bêta sur alpha, bêta, euh, AB. والجي إيكال كيف الاخرين لحظه برك بصراحه كي تطلعي هي اللي هنا صحيحه بصراحه جو تيتخ اسعد prof math في العالم B AG قديش قلت لي اجي ايكال الفا alpha بلس بيتا خلينا نمشيو بال méthode السهله اللي علمتها لكم قلنا النمل ألفا قلنا أجي هي آه. هكا ومن بعد باش نعملوا هكا ب نمشي واحدة واحدة مين اللي عليا الأجي؟ أجي أجي إيكال بيتا بيتا ما كيف الأخرى بيتا سير ألفا bêta AB لحظة bêta AB شنو نزيدوها الأخرى؟ بلس كما أسي أسي تخي بيان وديما تقسم على الألفا بلس بيتا بلس جاما جاما B ال BG ألفا أبي عاودوا نخدموا الألفا بي أ alpha BA alpha BA الفا BA بي ا شو عملت يعني عملت هكا آه البي جي مم. ايجال الفا بي ا بلس gamma BT gamma BC très bien بلس جاما BC بي سي سور الناس الكل على الفا alpha بلس plus bêta plus gamma بلس جاما très bien باهي توا باش تميلوا عليا اخر اخر كعبه شنو هي اخر كعبه؟ جي سي c'est ولا جي جي جي ولا بون هي سافيان ميم كلها في سيني موامر هنا مي مي لهنا نحبكم تطلعوا لي انا سي جي قداش السي جي؟ جاما اسي السي سي جي السي جي معناها السي جي ايجال جاما سي جاما سي ا في الفا كان قصدين هذه لاي هذه alpha سي الفا سي الفا سي ا ولا ناخذ الفا الفا سي ا ومن بعد ناخذ bêta CB هكا ولا بي donc لهنا alpha سي ا بلس بيتا هاي سي بي سامبل البنات نعمل ديزولي نعمل هكا CA, alpha CA, alpha CA, plus bêta CB. sur بتبيع alpha plus beta plus, euh, plus gamma. Clair Oui. باهي توا لهنا باش نستخدم ال méthode كيفاش نتركالي لي بوان باش نعمل شويه باش نريفزو بها شويه الكالكول فيكتوريال ميم طون نطلعوا بها واحده من الثلاثه هذوم انا باش نختار par exemple باش نختار هذه الجديده نحب نطلعها باهي donc euh باش ناخو كيفاش نطلع ال problème اللي هنا كيفاش نطلع ال C ال CG نتاعي باهي نحن شو عندنا نحن عندنا الفا جي ا بلس بيتا جي بي جي بي بلس جاما جي سي جي سي تري بيان ايجال فيكتور نول alpha plus bêta plus gamma différent de, de moins 0 de zéro نحب نطلع الجي سي نمشي ديريكتومون نخرج جي سي وحدها جاما جي سي ايكال égal à moins Alpha GA moins GA moins bêta. moins bêta GB بيان دونك لهنا نحب نظهر السي اش نعمل ن- ننتركاليوها Intercalé aussi. نتركاليوها وين بالضبط مش GC و A. تري بيان نتركاليوها في الزوز هكا ولا إيه؟ أي. Moins alpha alpha CG euh, GC G plus GA plus CA et A plus relation de Chad moins bêta GC GC plus euh, plus CB très bien plus CB. Et donc, je dis que moins alpha, GC, moins, moins, alpha, CA, CA, euh, moins bêta GC, moins bêta GC, moins bêta CB. B. Je peux faire نجم نقلبهم انا باش نهز ال GC الكل إيه. جيسي نحطهم في بلاصه ونخلي الباقي على جنب bien donc باش يجيني جاما جي سي بلس الفا جي سي جي سي بلس bêta جي سي بس نجمو نعملوها نخرجو GC facteur بعد اي déjà باش نخرجوها donc لهنا باش يجينا موان الفا والا مسيو علاش ما نبدلوهش طول الفا اسي با اسي ميسج فوالا بون هي هي هي سي ا اللي باش نبدلوها جي سي جي سي نحبوها سي, سي جي نحن عندنا جي سي ونحن نلوجوا على سي جي سي جي دخلناه بارها تي الحاسيو نحن نلوجوا على السي جي اي علاش مش من الاول بدل ما حطيناهاش آه، سي جي آه bon من الاول من الاخر المهم ال calcul يكون صحيح نجم كنا نجموا من الاول نبدلوها سي جي السينيموا باش يتنحى donc نولي الكلها plus. ما ما يقلقش به عندي موان الفا سي ا آه moins bêta. CB. هكا ولا باهي وي. هنا باش نخرج الموا لبرا باش نتحصل على الفا سي سي ا بلس بيتا بيتا سي بي بيتا سي بي تري بيان تو نخرج السي- الجي سي اون فاكتور Bien, donc, j'ai dit gamma plus alpha plus bêta بيتا فوا جي سي fois GC. B. Euh, moi, alpha CA بلس بيتا سي بي plus bêta CB. توا نقسم على جاما بلس ألفا بلس بي بلس دونك بيتا انا بالاول باش باش نخلي الموا هذه تقلب لي جي سي تردها لي سي سي جي دونك باش تحصل على سي جي باش تتنحى السيني موا وي داكور ايغال ألفا آه. سي أ شنو؟ A بلس بيتا بلس جاما قسمت على ال 1 بلس بيتا ال 1 سور الفا بلس بيتا بلس جاما قسمت عليها و ما يطول ألفا. ولا نخدمو كيما خدمنا بكري وكهو الفا الفا سي ا بلس بيتا سي بي بلس بيتا سي بي سور جاما ألفا بلس بلس ألفا مم. فوالا تري بيان ودونك هكا تحصلنا على CG. وبنفس ال méthode نتحصلوا على ال على ال AG وبنفس ال méthode نتحصلوا على ال BG معناها كان آه، نسيتها في وسط ال devoir تنجم تطلعها سواء بالميثود هذه اللي كنا نخدموا فيها توا ولا بال méthode الاخرى ال méthode الاخرى بصراحه اسهل تتحسن نخدموا في ايكواسيون oui voilà الكل calcul معناها déjà تحسوا الكل calcul calcul vectoriel يعني ماكش باش تستحق برشا ذكاء باش تشوف داكور كلشي في les exercices ساعات فما des exercices يطلبوا منك شويه تركيز كاو واضح donc donc voilà دونك هذا بالنسبه لل 3 بوان دونك بالنسبه لل 3 بوان كيما نجموا نطلعهم بصراحه بالنسبه لي انا الميثود الميثود اسهل ميثود تنجم تطلع بها السي جي والا جي والبي جي هي ال- الميثود نتاع باغ اكزومبل عندي جي باري سونتر نتاع لو بوان ا الفا بي بيتا سي جاما إذا أنا حاجتي بالبي جي نمشي نعمل بي A ألفا بي A بلس جاما بي سي سور ألفا بلس بيتا بلس جاما هذيك ما تبدلش ديما نقسموا على السوم دي كويفيسيون داكوغ هذه أسهل ميثود أنا بصراحة ديما نستخدمها باش ما نبقاش نكسر في راسي برشا باهي. Euh, pour aujourd'hui, on a presque terminé. Euh, غدوة إن شاء الله باش نعمل سيونس أخرى مع ثمانية في نفس بون مش في نفس الوقت غدوة ثمانية إن شاء الله باش نكمل فيها بارتي صغيرة بقات كونسيرنون الكونستركسيون بالنسبة للباريسون très bien euh, اللي موجود في 3 بوان لخاطر فما دو ميثود لهنا لازمني نركز على كل ميثود فيهم الميثود الاولى تحب لها تركيز تحب لها شويه تحب لها شويه تركيز والميثود الثانيه آه، فيها بارتي لازم نخدمها مع الدو بوان دونك آه، غدوه باش نعملوا سيونس اخرى معناها سيونس تحسها باغي سونتر باغي سونتر هذوما كلهم دي نوسيون داكور دونك دو بريفيرونس دو بريفيرونس تكونوا متمكنين من اللي قريناه اليوم تريفزوه بالكدا اي فوالا دونك شكون عنده كيسيون نجاوبوا عليها قبل ما نكمل بس يا ما عندكش ال cours يعني كما عطيتونا المرة اللي فاتت لي كالكول فيكتوريال و ولا جيت باش نعمل باش نعمل هكاك résumé ومن بعد قلت باش نحط فيها نحط فيها formule الاولى وال formule الثانيه هكا ونسكر ال... نسكر ال PDF بخلت حسيته gaspillage نتاع وقت بس يعني ال barycentre de 3 points في 3 points في كان شباب 3 point presque تنجم تقول bon فما partie اخرى لازمنا نحكيو عليها mais ال partie الاخرى تحسها ك calcul معناها des méthodes de calcul mais barycentre barycentre هذوما الزوز كيفاش تمانيبيلي آه، الالفا الالفا جي ا الفا جي ا بلس بيتا GB ال condition لازمك ديما تكون متمكن منها بتعرف بتعرف وقتاش تحطها وتعرف تخرج ال GA وال GB وال GB نتاعك خاطر السوفي عرفت تخرجهم تعرف تصور لل... آه، إيه. تعرف تصور ال barycentre. واهم حاجه هو كيفاش تصور ال barycentre. ديجا اصعب حاجه باش نتعرضوا لها هي الكونستركسيون تاع الباغي سونتر الباقي الكل حاجات فريمون بانال داكوغ دونك دونك فوالا دونك المات ساهل ما تخافوش الباغي سونتر شابيتر مزيان مزيان على الاخر تشوفوا بالخدمه مع بعضنا كيفاش باش يكون من اسهل لي شابيتر اللي باش تقراوهم السنه داكوغ داكوغ بي فماش دوطخ كيسيون بي فماش بارتي مازالت ماهيش كلير نعاود نفسرها ما عندي حتى مشكل دونك كيفاش سافا داكوغ دونك نبقى لي كي نقول لكم ميرسي بوكو البي دي اف هذا تلقاوه على البلاتفورم ان شاء الله نبعث لكم كالعاده على على الجروب سينون ميرسي بوكو اي ا لا بروشين هيا ليلتكم زينه باي باي عايشك مسيو على خير على خير